ekuse ngikhuluma nawe kule video senza UK letter logo design it's episode 11 of 26 senza ama alphabets A up to Z mufuna amanye akhona but siyaphambili kwi movement so ungajoin i movement mufuna more ama files uyawathola i full video uyithola ku YouTube so yonke into ikhona kumele uyenze ufollow up i movement udownload ama files umuthanda website yethu thank you sengiyaphuma